bernaco, horretarako, berako, nari boz, gisa jo, beitu nolatako, ah, ah, beitu nolatako, beitu nolatakoen, tetano da zilekoen, ez du izan denbora, ez du eman amore, mari eskurrena, bigarrena, eskubilo, daritzela, fronto de barro, ubanonena. ta karma jing contra muro lentra mar discurena be karrena be ta ricela utie tatikandiena no like to stand to super je saltara pelle satre jacko tu tu pera berrie So the helmet now, uh, and I go, and I glow, and I go. Put it I go, and I go. That it ball, your whore. Pick to no lado go, and I go, then I glow, and I go. Put it I go.